natin ngayon ay pinag pinaguungan na pork. Okay. So ito yung lutuin natin. Ngayon na uh, tayo ng tubig guys. wala akong paminta na buo eh. So, yung ground paper lang ilagay ko. Suluin ng dati. Hintayin natin kumulo guys. Ang purpose ng luya para hindi malansa, para matanggal yung lansa. Kaya lagyan tapos lagyan ng kunting turmeric powder, okay? Saka Saigon cinnamon. Yan, lagyan din natin ng konti nito, okay? Tama-tama. So, ayan, antayin natin kumulo. So guys, lagyan nato ng asin. Unti lang. Ayan. Okay guys, takpan muna natin. Lagyan sa timer. Okay. Ilamag po namin bawang para malasahan. siya. Tapos yung tomato, andyan na rin. So, andyan na yung bawang, sibuyas, ginger or luya, saka tomato. So, lutuin, mo tam lutuin natin maigi yung tomato, okay? Now guys, lagyan natin yung pork. Tapos haluin natin. Dami natin ng paminta or ground Okay. subscribe sekian tentang penting uh, pulang-pulang diupilan Pero habang uh, ah, niluluto natin ng 20 minutes, kailangan i-check natin din once in a while kasi baka luto yung okay? Yan guys, uh, ngayon lang ako nagluluto ng mga ulam. Dati hindi ako nagluluto. Pero since meron akong YouTube channel, Tupram. At ah, natry kong magluto na, kaya para mayroon akong nagsa-vlog. Kaya i-upload sa YouTube channel ko. Okay. Yan, kung siya. So, takpan muna natin until uh, siguro 20 minutes pero let's check it once in a while okay so yun guys 30 minutes pa marami pa siyang sabaw so kailangan i-reduce natin yung sabaw so takpan ulit natin So guys, yan ang uh, finished product, yung uh, pinag-uungang pork. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, and subscribe to Frank's channel.